हेलो एवरीवन मैं हूं गणेश चौरसिया और आज हम बात करने वाले हैं लिप्रे ऑफिस राइटर के बारे में तो फ्रेंड आज हम जानेंगे लिप्रे ऑफिस राइटर में राइटर विंडो में क्या क्या भाग होते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं तो सबसे पहले हम लिप्रे राइटर को ओपन कर लिया हमने अब लिप्रे ऑफिस राइटर में आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये लिप्रे ऑफिस राइटर की होम स्क्रीन है इसमें आपको स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे बहुत सारे फंक्शन दिख रहे होंगे तो आइए चलते हैं हम जानते हैं एक एक को तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है ये है टाइटल बार लेबर ऑफिस का ये है टाइटल बार है यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा अनटाइटल वन ये है इस लेबर ऑफिस में जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अभी उसका कोई टाइटल नहीं दिया है आपने इसलिए अनटाइटल्ड वन है और लेबर ऑफिस राइटर ये सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है इसके बारे में जो दूसरा है पार्ट यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे ये है मेन्यू बार मेन्यू बार इसका नाम क्या है क्योंकि ये मेन्यू है लिब्रे ऑफिस के इसके अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी file menu edit menu view menu insert menu format और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस बार में आपको अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के सारे मेन्यू मिल जाते हैं मेन्यू बार के नीचे में जो आता है वो आता है स्टैंडर्ड बार ये जो बार है ये है आपका standard tool bar standard tool bar में आपको जैसे कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है किसी को सेव करना है प्रिंट करना है या भी जो भी आपको है स्टैंडर्ड टूल बार मिल जाता है आपको यहाँ से इस स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे साइड में आप आएंगे तो फॉर्मेटिंग टूल बार मिल जाएगा आपको ये फॉर्मेटिंग टूल बार में इसमें आपको फॉर्मेटिंग के लिए सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ से आपको यहाँ तक यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये पैराग्राफ की स्टाइल क्या है पैराग्राफ की स्टाइल फॉन्ट फैमिली फॉन्ट का साइज बोल्ड टैलिक अंडरलाइन हाँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं ये क्या है सारी की सारी फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर पे आती हैं सो तो so, आपको ध्यान कितनी चीज़ों का रखना है सबसे पहले ये हो गया आपका टाइटल बार दूसरा हो गया मेन्यू बार तीसरा हो गया आपका स्टैंडर्ड टूल बार और चौथा ये जो हो गया आपका इतने एरिया हो गया ये फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया अब आप इधर नीचे साइड में जब देखेंगे बॉटम में एट द बॉटम ये आपका हो गया स्टेटस बार स्टेटस बार में आपको क्या क्या दिख रहा है कि सबसे पहले आप जिस पेज में हैं अभी वो कौन सा पेज है पेज वन ऑफ वन मतलब आप पहले पेज में हैं अब यदि आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है यदि आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है हाँ। तो आपको यहाँ से वर्ड दिख जाएगा कि आपने टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं आपके ठीक है अभी यहाँ पे जीरो वर्ड है जीरो कैरेक्टर है तो ये चीज़ें हमको यहाँ से पता चल रही हैं इसके बाद में जो स्टाइल यदि आप यूज़ कर रहे हैं कोई स्टाइल यूज़ कर रहे हैं आप इस पेज में तो आपको स्टाइल का नाम दिख जाएगा otherwise default page style languages plus यहाँ से आपको ये जूम का दिख रहा होगा जहाँ से अभी आपको मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ से आपको आप पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ओके okay? अब यदि राइट साइड में चले हम इसके तो राइट साइड जब हम चलेंगे तो हमारा यहाँ से खुल जाएगी प्रॉपर्टी ये हम इसको साइड बार कहते हैं ये हमारा कहलाता है पूरा की पूरा एक एजिया एरिया साइड बार इस साइड बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक like, क्या क्या मिल जाएगा आपको पेज मिल जाएगा प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी page style gallery navigator undock close side bar customization ये इतने क्लोज साइड बार से आप इसको क्लोज कर सकते हैं और ये जो आपको ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है ओवरऑल ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है आपको ये आपका कहलाता है वर्क स्पेस वर्क स्पेस मतलब जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय